Show. Nosso show. Show. Nosso show. Yusuf Nasser. Yusuf Nasser. Essa é a bad, Essa é a dizer que é guerreiro, né?